hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib ollohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak niyatlik qilish yomon narsalarni o'ylash u bo'lib qolarmikin bu bo'lib qolarmikin deyish insonni ruhiyatini tushiradi o'zini demak e, dadilligini yo'qotadi hadiksiraydigan har qadamida nima yomon niyat uni churg'ab oladigan holat bo'ladi unaqa odamni ishi mutlaqo yurishmaydi assalomu alaykum dunyo ahli hammanglarga bu qisqacha bo'lsa ham e, murojaatimizni va natijalarimizni ko'rsatib e, o'zimizni fikrimizni ulash maqsadida bu syomkani amalga oshirib turyapmiz hozir kecha kunduzda ko'ryapsizlar sog'lom turmush tarzini qanchalik xohlasak xohlamasak ham shunga rioya qilolmayapmiz e, aksariyat holatlarda kasallik onkologiya va bepushtliklar sahrlik diabetiklar infarkt insult kasalliklar alomati ko'paygan sababiga ma'lum bir sabablarga ko'ra salomatlik farovonlik turmush tarzida o'sha faoliyatimni yurg'izib yurgan holatimda e, o'zimizga yaqin bo'lgan insonimiz mansur akalarda ozgina e, og'ir holatlar bo'lib ya'ni onkologiyalardan natijasi chiqib kelib qoldi bu holatda e, mansur akam ayollari maxfiy tarzda aytdilar ya'ni xo'jayinim hali bilmaydilar zlokatsionniy onkologiya to'sti kishkada bo'lganini aytib o'tganlarida man darhol mahsulotlarimizni ya'ni global trend kompaniyasini mahsulotlaridan e, perfekta lyuks bilan vitality lyuksni tavsiya qildim sababi bu mahsulotlarda e, keyingi bo'ladigan jarayonlarda ya'ni kimyoterapiyalarda e, og'ir har xil surunkali kasalliklarda o'zini samarali natijalarini berib keldi kecha kunduzi yetti yuzdan oshiq dardlarda o'zini amaliyotini ko'rsatib kelganini bilganim uchun shuni ichida bo'lganim uchun mansur akamga tavsiya qildim e, mansur akam bu mahsulotlarni ichishni boshlaganlarida mansur aka mana e, sizni yog'onchikdan onkologiya tashxisini qo'yishgan paytda avvalida bilmagan edingiz to'g'rimi ha keyingi e, tekshiruvlarda operatsiyalardan keyingi holatlarda уже xohlaysizmi xohlamaysizmi bu e, o'zingizdagi e, bo'layotgan diagnozni xabaringiz bor edi to'g'rimi bor edi endi nima deb o'ylaysiz mansur aka mahsulotlarimizni tavsiya qilganingizda iste'mol qilganingizda sizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi mana shu iyun oyida shunaqa holat bo'lgandan keyin yomon holat bo'lgandan keyin mana san tavsiya qilding tavsiya qilganingdan keyin man birinchi o'ylab ichmayman dedim keyin yaxshi bo'lib yurishingizni xohlayman deb aytding keyin ko'rib ichdim ichgandan keyin sekin yaxshi bo'lishni boshladi keyin operatsiyaga kirdim ikki marta operatsiya bo'lib chiqdim shu olti oyni ichida keyin bu natijalar yaxshi ijobiy nima berdi menga qaddimni ko'tarib yaxshi yurdim mansur aka e, yana bir savolim bor aynan ximioterapiyalarda e, mahsulotni doimiy va davomiy ichib turganingizni holatiga sizdagi o'zgarishlar e, yoningizdagi insonlarga nisbatan qanaqa edi mani yonimdagi insonlarda man ham to'rtta ximiya olganman to'rtta ximiyada qolganlar bunaqa narsani bilmagan manga aytganicha man ichib yurganim uchun manda hech qanaqa ximiyada o'zgarish ko'rmadim yaxshi o'tib ketdim qolgan bemorlarda hammasi icholmay o'yi ketib ichsa ham o'lim holati naslkada olib kelingan mana shunaqa holatlar ko'p bo'ldi mani ushlab turgan mana shu nona balzam bo'ldi shunga man juda yaxshi ko'rib e, hozirgacha ichib turibman ikki marta tekshiruvdan o'tdim yana bo'lgandan keyin ikkovida ham ijobiy yaxshi deb aytishdi undan keyin yana ikki marta uch oy uch oy uch oyda kelib tekshirtirib keting qolgan hammasi yaxshi deb aytishdi alloh xayrli qilsin e, bu reportajni olishimizdan maqsad nima deganinglarda har bir inson shundan ogoh bo'lishini va o'zini salomatligini turmush tarzini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 Emmanuel is Ghana. Yes, from Ghana. Yes, Emmanuel, Ghana. Very good. My friend. <laughs> Ты с нами, а значит ты победитель.